Hola a todos, los del Calan. Si c'est ce que tu viens de dire là aux euh, non. abonnés tu viens d'insulter tous les abonnés qui se viennent de te dire. Ah bon Oh, désolé euh, fais une sur Vous pouvez participer en fait, vous devez dire un mot en espagnol, ça vous dérange pas En fait, vous devez répéter le mot en espagnol. Ok No sea marica. Marica. marica. marica. Vous pouvez le répéter No sea marica. Vous savez ce que vous venez de dire en fait ah. euh... Venir une insulte en fait en colombien. <laughs> mais c'est une chaîne pour rigoler, donc en fait vous venez d'insulter, mais il n'y a rien de méchant, c'est pour savoir comment on prononce euh, en France ou en Chine donc Vous êtes de quel pays Ah, ah des Vietnam. D'accord, ah. bah merci beaucoup. <laughs> merci une question sur YouTube. Ouais. D'accord, en fait, je euh, vais seulement répéter un mot en espagnol qui est no sea, no sea mal parido. Mal parido, cest dire quoi Ok, attends, vous pouvez répéter tout seul, no sea mal parido. Ça veut dire quoi avant C'est une insulte. Ah, ok. Mais en fait, une vidéo pour voir, si on sait répéter les insultes des ah, ok. No sea, attends, malparido. no sea mal parido. Mal, no sea mal parido. D'accord. Merci beaucoup, merci. Euh, c'est pour participer sur YouTube en fait, c'est pour savoir comment on prononce l'espagnol, le français. Vous pouvez dire un mot euh, en espagnol bah, en fait, vous devez répéter un mot que je vous dis en fait. Ça vous dit ou pas là Alors dites coma euh, » coma, popo. Coma, popo. Uh uh-huh. Vous pouvez répéter Coma, popo. Très bien. En fait, vous avez dit bonjour mais à la manière colombienne en fait. Ah d'accord. <laughs> c'est pas d'espagnol alors. Bah en fait il parle espagnol mais un peu différent. D'accord, bah je vous remercie beaucoup. Merci. D'accord. En fait, il faut juste répéter quelques mots qui sont en espagnol de Colombie. Alors le premier qu'il faut répéter, quand Si essayez de répéter, tu peux Tare Chimba. Tare Chimba. Ok, alors je vais le refaire, Tare Chimba devant la vidéo tout seul. Tu peux y aller Tare Chimba. Très bien. Donc c'était ça qu'il fallait répéter en fait. C'est tout, ouais. Hein. Bah, je vous remercie beaucoup. Comment C'est pour euh, que les Français prononcent des mots en espagnol. En fait, c'est des Espagnols qui vont regarder, des Colombiens, si on sait bien prononcer leur accent. D'accord On faire une vidéo pour savoir comment parler les Espagnols euh, en français, comment les Français parlent l'espagnol en fait. En fait, il faut juste répéter un mot que je vais vous dire et vous dites sur YouTube, voir à peu près l'accent en fait. Alors vous devez dire no sea, no sea, gonorreita vous pouvez le répéter sea gonorreita. Je vous le dis <laughs> après. sea gonorreita. D'accord. En fait, c'est une insulte que vous voulez dire là en fait. Ah, ah, c'est pas méchant, mais c'est pour rigoler. Mais c'est quoi C'est ne soyez pas euh, enculé en fait. D'accord. En fait, je vais faire une compilation ah, de plusieurs fois, cette insulte-là et bah, c'est rigolo. C'est préventif, c'est bien. <laughs> D'accord, je vous remercie beaucoup.